Boa noite, son Luis Gallego, nacín en Galicia, eh, na zona interior de, da provincia de Lugo. Eh, teño 24 anos, eh, eh, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Para min o, o significado de estar de casa é moi complicado, xa que traballando na Armada Española, eh, sendo mariñeiro, pois a verdade é que eh, boto moito de menos a miña casa e a miña terra, eh, ainda que viaxe moito durante eh, todos estes anos que levo mm, sendo mariñeiro, pois a verdade é que acordome moito da miña casa, lembrome moito dos meus pais, da miña familia, que son moi importantes para min. Eh, a verdade é que eh, penso moito na miña terra eh, teño moita morriña por Galicia. A verdade é que eh, voto moito de menos eh, o lugar onde nacín, a verdade. Eh, unha das cousas que máis voto de menos é os xantares que que teño co, miña familia. Eh, comemos moito, comemos pulpo a feira, eh, que é un prato moi típico da nosa terra eh, que consiste en, eh, en un polvo eh, cocido eh, en un, nunha pota de cobre eh, tamén de cachelos que son as patacas eh, que están cortadas en, en varias eh, pezas e tamén pimento picante e un pouquiño de, de aceite e a verdade é que boto moito de menos eso porque a miña nai faino e, e a verdade é que é o mellor do mundo. E ademais diso botome moito de menos eh, eh, as súas terras verdes eh, cheas de erva, eh, as súas vacas e os seus pastores que son moi eh, moi típicos eh, de Galiza e a verdade é que eh, aínda que este moi lonxe da miña terra a maior parte do tempo eh, Eh, Galiza sempre será o lugar onde nacín e a verdade é que eh, penso todos os días e a todas as horas na, en Galicia.